Сегодня я прочту вам декларацию киберникелиста. Итак, мы не верим в права человека, мы не верим в законы и власть, мы не верим в социальные институты, мы не верим в деньги, мы не верим в высшие силы, мы не верим в узы крови, мораль, табу, мы не верим в слова, мы не верим в жертву. Мы берем от жизни по необходимости, мы даем жизни все, что можем дать. Мы следуем путем рационального познания. Мы всегда адекватны ситуации. Мы не вмешиваемся в порядок, который мы создали. Мы не бьем, мы уклоняемся. Мы не участвуем в конфликтах. Мы не ведем переговоров. Мы не примериваем и не торгуем. Мы требуем только от себя. У нас нет личных мотивов. Мы не за и не против, мы не верим. У нас нет уважения, страха и желания. Мы не строим заговоров, не плетем интриг, не поддаемся на провокации. У нас нет секретов. Мы не говорим ответ, пока не задан вопрос. Мы поколение. Мы умеем ждать. И мы не остановимся. Мы живем и работаем онлайн. Наша цель – продолжение эволюции. Наша задача – приумножение правды. Наш инструмент – знания. Мы родились, чтобы избавить этот мир от страданий. Мы не паролим Wi-Fi. И нет никаких нас. Каждый сам для себя правил. Увидимся онлайн с некоторыми офлайн. Чао.